Esta es la base de Running Up That Hill para que puedas tocarla con cualquier instrumento o cantarla con su letra. Gracias.